sacramento.com. Yanardane Abecha. Yanardán iba subiendo por los montes, cuando de repente escoitó a alguien decir, chamalo, Yanardán, Yanardán. Yanardán acercóse para ver quen o chamaba. Cando se acercou, viu que era a becha atrapada nunha pedra. E, e dixo de a becha, poderías eh, utilizar es, eh, esa panca para sacarme de aquí? E xa me dixo, vale. E xa había dixo, vale, estoy de acordo. Cando xa redonda con a becha dixo que que que tiña fame e que quería comer, pero xa Xenardán dixo, non podes comer, non podes... Eu axudeite. E Xenardán propuxo ir a ir a, ao xor. Era o raposo. O raposo eh, dixolle que dixolle que como que ya estaba acostumbrado a esto, así que sabía como facelo. E o raposo dixo, vamos, Vamos ir ao, ao, ao monte Federico, ao, monte donde se fue. Fo, tardaron un pouco de tempo, pero subiron. O, o raposo preguntou, é esa roca, que esa pedra que, donde te rascaches? caches? a becha dixo, dixolle, sí. Ponte como estabas. O raposo dixolle que, que se quedaba aí e logo se agradame o raposo se foron. Fin.